крахмалга сапаттык реакция жүргүзүү крахмалды аныктоо үчүн бир тамчы суюлтулган ийоддун күчтүү эритмесин кошобуз эритмеде көк түстүн пайда болушу крахмал бар экендигин далилдейт крахмалдын көк эритмесин ысытабыз ысытканда көк түс жоголот эгерде эритмени муздатсак көк түс кайрадан пайда болот